大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。今天老师要先说一下，老师现在脑瓜子疼的实在是非常厉害哦，讲话都在痛，那个像那个怎么样呢？三根电钻在往 <laughs> 三个地方那么拼命的转哦，那脑袋实在是疼的非常非常非常厉害。所以说啊，我们等下可能会提早结束啊，不然老师那个眼泪啊一直一直哗啦哗啦的流啊，痛到流眼泪，到底为什么？ 不知道啊，完全不知道，还是经理老师帮我插小门呢？ <laughs> 是不是都有可能呢？啊，不知道，好吗？哦，那我还是说一下，我们榴莲现在正在批了，好，还没收到，耐心一点，老师会尽快的把它批完。那我们十二月二十三号举办的这个我们的点灯安泰税的法会相关说明都在我们的网页中都有说明了，各位可以去看一下，好，了解说我们正在办什么，好吗？哦，这边突然提示我一个讯息，说这边插入广告，这按下去会发生什么事情吗？不知道，等下我们按看看。 现在 YouTube 有很给我们很多插广告的权利，好吗？好，好，那我们今天讲了几个主题呀，其实很也是一样，很多朋友在问的什么样的的状况呢？就是说，其实我们之前在预测的时候啊，就是说在十一月的时候啊，我们会遇到一个经济比较发展好、整体社会比较稳定的时间。这个啊，我们时间到了现在，基本上我们看到了，从十一月七号哦，刚才说十一月一号到现在十二月四号。 基本上，我们所面临到的世界啊，其实应该跟我跟我们之前呢的时间呢差了非常非常的多。好像是说，哎，以前的一些封城啊，或者是战争啊，或者是一些示威暴力啊，好像都离我们远去了。过去的一切啊，好像只是一个噩梦。当然，基本上啊，我们一直觉得是说应该可以这样持续下去。但是啊，我们可以这么想，但是实际上似乎又不是这个样子就可以轻易做到的事情了。 怎么说呢？我们看到现在世界上啊，大部分的国家开始另外一种模式，也就是怎么样？大家都在寻求一个无战争的模式来进行新一轮的经济协商。这个基本上在我们年初到到开始到上个月之前呢，是我们没有看到看到的模式。因为我们看到这今年呢，在乌俄之战开始，啊，世界上各个国家一直不断的兴起对抗，无论是你欧洲跟俄罗斯的对抗，甚至是跟中国的对抗，或是跟其他国家的对抗。 大家彼此一直仇视的这个氛围越来越高啊！但是我们到了这个十一月哦，似乎都是这些好像烟消云散了，对不对？我们一直在直播中啊，我们一直不断谈到一个内容，它是跟这个有很大的关系的。为什么他们现在要开始做了大回旋，身段开始软了下来，态度开始变了？那这跟我们之前谈到的一个关键的名词，它是很有关系的。各位，你现在有没有想到老师可能会接下来把那个关键名词的名字是什么呢？ 如果你能够想到这个名词，那代表是说，哎，你的思维逻辑啊，其实进步的是蛮多的。而这个名词啊，叫做单位 GDP 耗能。现在啊，我们知道啊，在北半球它已经进入了冬季，而我们也必须了解到一件事情：我们整个地球啊，创造出最高产值的 GDP 啊，大部分啊都来自于北半球。 为什么不是南半球呢？呃，当然就是跟文化背景是有关系的。那还有包含就是说，南半球你的一个气温，还有你的物产啊，其实通常都是比北半球还要发达的。所以是说，人类在越困顿的时候啊，它发展的速度就越强悍。你如果你过的是越爽的，比如说你真的是种子往地里一撒，就长长出了一个非常茂盛的一个植物啊。 那这个就让他们的科技啊，就基本上就没有办法运行的太快，因为当你的生活不成问题的时候，你也会失去了斗志，这个是一个很重要的关键。所以说啊，老师在留言里面啊，也跟有一些朋友里面特别跟你们讲到，就是说你要懂得去激励你自己。如果你不懂得去激励你自己，没有给自己设定好你的动力来源，那么你只是跟我讲你想发展、你想做什么事情，但是你没有目标性。 我想发财，但是我得知道我在哪里发财，对不对？我想成功，我也知道我要在哪一个部分成功。如果你没有做到这一点，那基本上你就没有真正的动力。我只是停留在想法，但是我没有办法去执行。就像什么呢？就像你有一台核电厂，好不好？你有核电厂，但是你没有电器，请问这个能源跟你有没有关系呢？所以说啊，这个东西啊，其实我们一里通百里明，我们可以有很多的模式去想。 而回到主题啊，我们谈到的这个单位 GDP 耗能啊，这是一个非常重要的东西。那就是，就是说，我们现在看到了整个欧洲，啊，它的经济为什么会衰退？为什么羊毛被美国薅走，也是一个最大的关键因素。而这里面呢，可能有些朋友多了一个想法，那就是什么样的？就是说，至少美国它本身不缺能源，这样美国的经济啊，应该是可以重新的大跃进，变成世界第一的工业强国啊？为什么？ 因为它不缺能源，所以是说它可以无限次几乎几近无限次的，是说不断的发展他们的工业，理论上应该是这样。如果这么想，逻辑是对的。而美国的国内很多专家、很多专家，他们也这么认为。但是即使很多人这么想，但是实际上是有点难做到的。这个我们在下一下一段的时候我们会提到。而有些朋友也会想到啊，现在能源价格啊已经跟年初是不一样的，它是崩跌的。 也代表俄罗斯啊，已经没有办法去钳制了欧洲的经济发展。未来的世界啊，就会恢复到二零一九年以前的时光。我们会恢复了幸福美满，不一定要戴口罩，我们可以自由的航行，我们自由的飞行。而且呢，我们经济会逐渐的蓬勃发展。这三年的时光啊，二零二一、二零二二，呃，还有是说二零一九也算哦，二零一九它的年末也算。好，那这个那个过程呢，就像一场梦一样。 所以说呢，这个噩梦已经消散了，黎明已经来到，所以说一切都烟消云散了。如果脑中是这么样的想法，代表你的想法跟我们的川普总统，也就是所谓的特朗普一样，都是一个充满智慧的一个模式。因为我们特朗普啊，他就希望让美国再次伟大，就是恢复美国成为过去那样的经济强国，而且他一定要达到，哦，达到什么状况呢？ 他达到这个目标以以以外呢，他也不会再愿意跟其他美国总统一样，向世界分享他美国梦的这样子的红利啊，这个是他不愿意的事情。所以说呢，他就进行了中美贸易战，或者是跟各国兴起的一些关税壁垒，或是一些制裁等等之类的事情。而回到主题啊，这个能源的问题啊，现在虽然看起来欧洲是绝对可以熬过这个冬季的，因为他们的天然气储量已经达到非常高。 那么，它既然可以熬过了冬季，那这个问题是不是就可以解决了呢？当然是没有的，因为欧洲之所以可以有顺利机会熬过这个冬天呢，它是有个前提的，那是他们已经关闭了许多重工业的工厂，比如说锻造或是炼金等等之类的，它这些需要大量的电能去融化这些这些金属的这些工业。 还有就是说，他们百姓说衣节食、节约用电来得到的结果。比如说之前就有国家说什么样的，我们不洗澡来抵抗俄罗斯，对不对？你感觉很夸张，但是他们真的是这么去做。为什么？因为你洗澡用到他们的可能是电能，然后天然气等等之类的。如果你今天不，其实也另外一个原因，也就是因为他们的电费非常的高，所以是说啊，你现在冬天你暖气一开呀，那个电费账单一来，也可以让你在暖气房里面感到浑身发冷的。 所以在这个局面之下，我们可以看到欧洲的制造业，它是以限缩的模式来度过这个能源的寒冬。呃，不只是天气的，连能源都是寒冬的。而这个模式啊，它并不可以是一个常态。包含是说，我们最近看到了，央行在十一月二十九号的时候啊，美国的商务部部长雷蒙多啊，还没就表示，美国应该做出更多的努力来对中国的挑战。但是他强调。 我虽然要跟你去准备的去对抗，但是这两国经济不应该相互孤立，也就是说，他不愿意去，他直接表明的是说，美国的经济不寻求与中国去脱钩。那这个风向跟之前，比如说特朗普总统他们所做出来的一个模式啊，就产生了很大一个状况，因为之前就是说，我要跟你全面的对抗，那全面对抗代表是说。 你要的我不给你，你不要的我也不给你，反正你你只能给我我要的啊，其他东西都不行。从这里我们就可以知道一件事情啊，我们认为西方的的世界啊，主要是以欧美世界为主，那这里面不包含的是什么呢？不包含是南美洲啊、墨西哥之类的，对不对？或是委内瑞拉之类的，这不在我们广泛泛泛称的一个西方世界。我们西方世界讲大概是欧洲、美国啊，其他地方都不算。 那这个西方世界为什么他们可以一直在抱团取暖？就是他们一直成为一个联盟呢？当然，除了他们皮肤比较白之外，哦，就感觉好像同文同种嘛。但也不是同文同种其实差很多的，至少是白人。但是真正的原因是在于是说，这个在历史跟文化的背景之下，让他们可以很有信心的认为，只要欧洲跟美国你们只要互相抱在一起，形成一个独立的闭环系统。 然后再利用科技跟文化的落差，就可以在这个世界中予取予求，想干什么就干什么。这是我们之前啊有谈过这个部分，而这个想法其实也是没有错误，因为就近代来说啊，数百年来看呢，就是工业革命第一次工业革命以来呀，世界的发展的确是有利于欧洲因为他们实际上把他们的发明啊运用到了什么，运用到了他们的一个工业生产上面。 而其实我们说实在，这个世界的科技跟文化的发展，其实欧洲的工业革命啊，比如说蒸汽机，对不对？这个事情啊，其实并不是他们第一个所发明的，而是他们第一个把它用在民生工业上面。比如说什么了？比如说以前土耳其，对不对？土耳其啊，他们在几千年前就已经发明了蒸汽机，但是呢，他们是用来用来它做他们的厨艺上面啊，就是一个小小的工具而已，并没有广泛的去利用。 是不是包含中国的火药，或是造纸术等等之类的很多东西啊，在工业革命之前就研发出来的。但是为什么你要看到说欧洲它为什么可以，是说在工业革命之后广泛的把它用来工业生产呢？当然，第一个最大的原因是因为他们的生活环境是比较恶劣的。所以老师一开始就谈到，我们的生活环境越恶劣，我们生活上受到越大的压抑的时候，我们就想办法把它活出了更有滋味的样子。 所以说，我们在看世界文化的建筑啊，包含了像比如说像英国啊，或者在法国之类的地方，他们盖城堡，那就是又大又坚固，是不是？你看到那个城堡真的是非常的夸张，又高又大，这真的是觉得是说这人力真的可以干到盖起来的地方吗？但是你看到其他的往南边的一个国家，他们的城堡就没有这么大，顶多围一个墙啊，一个篱笆或是一个矮墙，就变成了他们的一个防御的工事。所以说为什么呢？因为他们的生活压力没有这么大，而 欧洲他的生活压力是比较大的，在生活压力比较大的状况之下，他就需要尽快的让百姓可以活得越好，让他们国力可以变得越强，可以获取更多世界上的资源来送回去到他们的的一个国家里面，让他们可以维系他们的一个民生。这就像什么？这就像比如说我们在看这大漠英雄成吉思汗、铁木真，铁木真啊，他四处挣扎的时在征战的时候啊，他最常做的是什么样的？比如说他打金朝。 金朝啊，他把他这个扫过一轮了，把他们的中都给他打下来之后啊，第一件做的事情啊，不是安抚民生，是怎么样的？打抢砸，直接把这个金国首都中都的这个区域里面的金银财宝啊，全部运回大草原去，对不对？为什么？因为那边是他的根。但是事实上，他需要回到大草原嘛？啊，这就是变成一个乡土情怀，就没有说一定的必要。但是呢，欧洲也是一样，他们运回去之后，他们有了资源，他们要的是更多。 好，这个就是人怎么样的？我们应该说，科技是终于来自于人性。所以人的科技的进展，就来自于我们要的更多，就是贪婪跟恐惧这两个东西。说发展的就变得特别的快速。所以说，我们发生到一件事情，当工业革命一兴起之后，他们就觉得是说，我们可以拥有这个世界的话语权，因为我有科技跟文化的落差。实际上也真的是有科技跟文化的落差，因为欧洲的文化其实不亚于亚洲的文化，因为他们也是非常非常深厚的文化底子。 但是科技的落差就是一般人是没有办法达成的事情。当然，他们一开始也不是都怀抱着恶意。比如说，老师我们之前讲过的怎么样？他现在比如说在跟大清朝、跟大明朝都是来交换的，就是说我拿我的火车，拿我的蒸汽机，拿我的电话，拿我的铁路，对不对？我来跟你交换瓷器、茶叶、丝绸、纺织品，这也是一个模式。所以说，我们也不是说欧洲对世界一定是抱持的恶意的。 但是就是在于他们生活环境跟跟亚洲比较不一样，所以是说他们就需要这么样多的一个工具啊来维持他们的强势。所以说我们就发现到一件事情，当这个闭环一形成之后，他们的确维持了很长一段时间的一个强大。比如说最有趣的什么呢？第一次世界大战。 第一次世界大战打到哪里去了？那就是欧陆上战争而已。你打欧洲之间的国家战争，你跟其他世界其实一点关系都没有。你跟古巴有关系吗？没关系。你跟中国有关系吗？没关系。你跟马来西亚有关系吗？没关系，对不对？都没关系。你们自己打一圈叫做世界大战，因为为什么？世界是围绕欧洲在转的，这个是蛮有趣的一个想法。那在第二个方面，我们就发现到一件事情：当这个闭环一旦形成之后。 我们就不能够轻易的让这个闭环给变成了卡住啊，就是所谓的，就是说你让它没法运转。但是，但是乌尔之战就产生了这个问题。乌尔之战啊，美国用了代理人战争，让乌克兰去针对了俄罗斯，来去做这个乌尔之战。为了什么？为了取得北约的主导权。我们美国啊，之前在被法国说什么呢？这个北约啊已经老死，它没有它的一个效果在，没有它的一个用处在。但是呢，我们现在发现一件事情就是。 他如果说他没用，但是你要去掌岛，主管欧洲，那你只有一个做法，就怎么样？第一个，兴起战争；第二个，提供你的军事武力，让别人知道有你还是很重要的。这就像什么呢？这就像老师以前在上课的时候啊，那个老师跟我们讲过，在台湾啊，以前养鳗鱼啊，这个那个日本人喜欢吃鳗鱼饭嘛，对不对？鳗鱼这个东西啊，其实日本产是不多的，什么地方最多了哦，台湾的技术是很好的。 那台湾其实很好，那你运了一货柜一货柜的鳗鱼要去日本给日本人吃的时候，问题是鳗鱼它是一个很娇贵的一个生物，它很容易死亡。那怎么办呢？那我现在用很多方法，比如说你的冷链啊，或是低温啊，或是环境啊，或是氧气啊，什么都去做了，到最后才发现最好用的方法好像就是丢在里面丢几只螃蟹啊，应该是螃蟹，我怕有记错，应该是螃蟹。为什么呢？丢螃蟹进去啊，螃蟹是吃鳗鱼的。 所以说你丢这些螃蟹进去之后啊，那鳗鱼为了要去逃避这个螃蟹，所以说他们就积极的活下来，对不对？它要想办法活下来。所以说本本来从原来的可能只有百分之四十到百分之六十的存活率的鳗鱼啊，加了螃蟹之后啊，它的生存几率啊，据说啊高达百分之九十。这就是说这个求生欲望是很强的。 那么，在这个状况之下，你发动了这个乌尔之战，那当然对于欧洲来讲，美国就变得是必须要的，因为欧洲还有很多是美国驻军，而欧洲自己本身还没有真正的欧陆的部队。所以当时马克龙也说，他们要建立起自己的欧洲部队。当然，你一建立起来，你就不需要美国了。那对于美国来讲，我要掌握整个欧陆，掌握这个闭环的一个所有权，那么我当然就必须要有这个拳头，让你们能够听我的。说乌尔之战就变成一个必要的方式的的状况。 啊，当然，当然了，那个特朗普总统他自己也知道，好，这个乌俄之战绝对不能在他手上发生，因为他跟俄罗斯很好，说当时的状况是比较和谐的。但是你这么一打起来，状况之下，我们就知道后面产生了能源危机，能源危机，美国经济又不好，所以说我们发现，美国把大量的原油、大量的天然气用四倍的价格去卖给了欧洲，那就变成什么东西呢？你在这个在这个闭环里面，你进行了很大量的薅羊毛的模式。 薅这个羊毛，就是为了美国单方面的利益。但是你破坏这个闭环里面的平衡，当你失去了闭环里面平衡了之后呢，那就变成它的这个这个圈呢就会开始失重了。比如说像什么呢？像我们洗衣服，对不对？你洗衣服如果它在转的时候，你就一边那个衣服就偏到一边，那你洗衣机会哐啷哐啷哐啷响，还会让它宕机，就是这样的意思。所以说我们就发现一件事情：当这个闭环被已经产生了破坏的时候，那必然会产生的这个闭环必须要。 破开而出，所以是说今年哦，你这个欧洲啊，它的 LNG 可能足量是够的，它达到百分之九十甚至百分之九十五。很多人认为撑过了冬天，我们的春天、夏天后面就没有事了。这个你可能是对欧洲的天气不是很了解。在阳历四月以前呢，哦，甚至在四月之内，包括到五月以前比较准一点。五月以前呢，在欧陆都还是天寒地冻的。 日子，然后这个欧洲啊，他们的夏天是非常短，炎热的时间呢，可能就三天到一周的时间，所以说他们热浪来很快就消。当然今年是比较长一点，毕竟是那个气候异常嘛。所以在这个状况之下，你说他现在 LNG 要一直不断的去维持这个存量，到寒冬之后，还有一个是那个末冬，好默末之冬，你还要把它继续维持到这样子的工业需求、百姓的民生需求，你不会叫他一整个冬天都不洗澡吧？对不对？ 就在这个状况之下，他就必须要怎么样？必须要甩开美国来去跟亚洲开始做生意。所以说，我们看到这一次的这这次的 G20 啊，它其实不只是跟中国，当然中国是最重要的，还有跟其他的国家要开始建立起新的关系。为什么？因为它已经没有办法在这个闭环里面形成一个让他们自己有保险，就是我在这个环里面我很安全，我不需要一定是依靠别人我才能够生存的环境。 但是现在面临到这个的问题，所以说他必须要破开这个闭环，来开始往外去蔓延。所以说这个事情，我们就发现一件事情，就变成是欧美国家他们在这一次的乌尔之战之中啊，哦，美国薅羊毛薅太大力一点，就发生了。好，在欧美的西方世界了，产生了贸易周转性的问题。为什么？还是回到一句，单位 GDP 耗人的成本太高。 你很多东西你做出来你是不合成本的，比如说这个面包，假设啊，老师只是假设，不知道当地的物价是不是这么算的。你今天如果这一个面包这一份你讲一欧元，但是如果你现在的成本已经到两欧元了，请问你还能够卖一欧元吗？不行，对不对？是不行这样做的。所以说很多事情在你能源能源价格没有真正下来或是稳定的来取得供应之前，你是没有办法拖出这个。 这样子的能源上的问题，你是没有办法让你的工业顺利的去运作，你的民生都会采取到一个缩衣节食、发展缓慢的状态。所以说，为什么这在世界货币组织的 i m f 吧，它对欧洲世界啊，它的一个未来的这个经济的预测，通常现在都是还蛮悲观的，原因就在这里，不是欧洲的不努力，不是欧洲的经济不够，而是在于欧洲的命脉是采自于能源，能源是来自于俄罗斯。 现在有其他管道，但是成本过高，所以说现在急于结束乌俄之战的就是欧洲。原来是希望让这个战争爆发起来，然后呢，俄罗斯迅速的把乌克兰给拿下。但是呢，乌克兰就乌克兰就是没被拿下，就是我们现在知道他撑的还蛮久的。你说泽伦斯基厉不厉害吗？他也不是只会直播了，他至少要了很多资源。那他也真的是让俄罗斯吃了一点苦头，也不能说没有啊，还是是有的。但是呢，这个东西拖着。 拖了不结束啊，这个乌克兰的问题就会变成了整个欧洲的问题。那么他不投降，他不结束，欧洲的苦难就难以结束。大家为了避免这个事情不要再继续恶化下去，所以说现在往亚洲上的发展，那就是变成必须。但是往亚洲发展，你能够得到的东西并不多，你只能让你在欧洲的资本家把你你的你的一些运作的一些能量，把它移到亚洲来，比如说到中国、到印度、到泰国啊这些。 政治上还政治上算还可以，比如说印尼，印尼现在也变成一个工业强国，也变成一个经济大国，因为它人口动量多，它的市值率也高，所以说一直不断的往东协十国这边去移动。但是你移过去之后，它也会遇到一样跟美国一样的问题。你当你工业移过去之后，你要再移回欧洲，这个困难度就会变成高出很多。那么在欧洲的工业度却开始慢慢的下降，那跟美国一样，你就变成什么服务业大幅的增加。 在这个状况之下，你似乎拥有了全世界，但是你的生产的根基又从又从自己的国家跑到别人的国家里面。那当然，你可以享受到什么短期的利益？什么样短期的利益呢？就是它可以把这些经济移到其他的东协国家之后，它有很低的成本来去勾引回它母国所需要的东西，就变成什么？就像是过去一样恶性循环。就像欧洲，它的工业发展的最主要的根基是在于。 俄罗斯给他源源不断的廉价的管道天然气，让他们取之不尽，用之不竭。只要愿意付钱，气就送到你家里去。但是为什么现在不去呢？要被炸两根管嘛，对不对？这不就炸了？炸了当然就不行运作了。所以说到这个状况之下，对欧洲的长期发展，老师可以说，它这样的状况是非常非常不良的。除非你要必须在什么状况之下，你必须在。 你的厂商不断的去移到移到亚洲去求生存之前，你能够快速的结束俄乌战争，甚至德国，德国他也说他不要跟中国脱钩，但是真正的命脉是在德国消失，他到底有没有勇气把备用的天然气管线从俄罗斯送过来的备用天然气管线，不是北西啊，是北西二的备用天然气管线，把它打开，只要打开，基本上欧洲就得到了救赎，但是问题是美国他会让它打开吗？ 所以说，现在整个世界遇到一个大的回旋，这个回旋是什么呢？大家都希望在这个世界重新的恢复到正轨上面，但是又不能够违反到了世界最强权的利益。那这个状况怎么样呢？我们只能在这有限的空间不断的去周旋，不断的去回旋，不断的去找出一些美美嘎嘎，就是找一些一些怎么讲，应该算是什么犄角旮旯的地方，可以让我们身体转一下，把这个难关过去。 说，在这个时候啊，我们这一般的百姓，我们应该怎么做呢？存钱，那再过前两年，老师教你要存粮，对不对？现在呢，老师告诉你，你得存钱，钱跟技能这个东西啊，你都必须要同时拥有。为什么？因为当产业产生移动的时候，我们的环境会产生大变动，就包含了我们台湾也是一样。台湾现在的经济之所以能够撑下去，那是因为我们的高储蓄率跟我们的房屋自有率是比较高的。 但是这个状况啊，在接下来的时间呢，我们也会做了改变，好吧？好，先看各位什么问题哈。不好意思，老师今天讲话有点快哈，因为老师脑瓜子实在是有够痛，痛到真的是现在讲话都会痛，所以说，哎， <laughs> 讲话有点快哈。好吗？中国可能像广州一样开放疫情了吗？这个要看哈，那个十二月啊，老师看那个病毒性是很旺盛的，那只要没有大爆发才会继续开，大爆发的话，那我告诉你了。 中国疫情只要在这个解封的开始大爆发，那百姓会主动要求政府，你赶快收紧你的防疫措施。这个时候呢，你什么白纸运动，什么运动都没有用。为什么？因为百姓不 <laughs> 不想要，不想要去活在恐惧之中。这之前上上周吧，还是什么时候啊？有人跟老师讲一个笑话，就说呢，就说你在中国啊，如果你染疫了，你需要去方舱还是居在家里？那当然自己都收在家里。 但是如果你邻居染疫了，你需要他去方舱，在家里，那每个人都说他去方舱， <laughs> 对不对？啊，这个就是人性嘛，人性就是怎么样的，这个要死死别人家的孩子，你不要死我家了就没有事。所以说，在这个状况之下，中国的防疫会不会去去放松了？就端看十二月，这是一个关键之月啊。十二月只要撑得过，后面都没问题。如果十二月撑不过，百姓自主性会会给地方政府压力，说赶快收紧防疫，不然的话我们死人死不完。 这个是会有这个状况的，好吗？哦，感谢 DB One 给对方赞助哈，感谢 Lenku，感谢 l e n k o 的赞助，谢谢哈。哦，来感谢秋夏，感谢秋夏啊，赞助谢谢，感谢您哈。第二大人口是北半球，对了，这也是没错的，这这也是事实的。这这个这个当时大陆位移的时候啊，就没有想过南北的大陆地应该是要分平均，然后人口要分平均，对不对？ 老师，老师，能不能说出语助词哈？不行啦，我是老师，偶尔不小心讲出来，我每次下播都要被都要被大家提醒说啊，老师你不要讲这个词汇。当然了，老师本身也不是太容易讲这个词汇了，就是有时候这个情绪来，知道吧？而 <laughs> 台湾十二月危险吗？中国会不会关闭闭关锁国？不会哈，这个这个状况就不会。哦，台湾十二月其实到现在，只要看，其实老师看到有一些关键了，啊那个十二月这个事情没出现，大概就平安的，好吗？ 我说这个为什么这么听老美的话，还被监听都不敢申报因为各位你要知道一件事情啊，欧洲为什么听美国的话？那是因为美国很多驻军在欧洲啊。各位懂老师的意思吗？北约刚讲到北约的问题就在这里，因为因为他们怕俄罗斯，他们怕苏联，苏联这个噩梦简直就是让他们好像是晚上都会拿大剪刀去追他们跑一样，你知道吗？所以说在这个状况之下，他们需要美国的军事力去服服务他们。 所以说，美国有很多的驻军是在欧洲各国的基地里面去做，还包含了飞弹防御系统等等之类的。如果失去了美国，那欧洲对于俄罗斯来讲，那这真的是不堪一击。老师真的可以这么说，欧洲没有任何一个国家可以承受住像乌克兰被俄罗斯打了这样子的千疮百孔的能力。这各位，你要去一定要注意到这件事情。 欧洲需要美国，是因为没有一个国家可以承受住俄罗斯这样狂轰猛炸。你真的挑拨出来乌克兰之外的第二个？为什么乌克兰可以？第一个它地方大，第二个它很穷，死 <laughs> 猪不怕开水烫啊！说怎么炸对他们 GDP，其实基本上再怎么毁灭，它本来 GDP 就很低了，所以对世界没有什么大影响。 但是你看，如果你把一把打到乌克兰的导弹，你打到德国去，打到法国去，我告诉你完蛋了，啦！这个欧洲就变得被真的是整个都垮台了，欧元区整个就崩溃，那欧元就变得一壁纸一样。为什么？因为他们没有办法去防御这么强悍的东西。当然，你说他欧洲他的军事科技强不强？强，没有错啊，他们的军事武器是也可以让俄罗斯吃点苦头的，但是数量没有这么多。各位懂老师意思吗？以量来讲。 俄罗斯的量是很多的，从六月开始，每一个人都都在讲，是说美国他们都在，美国跟英国都在说啊，那个俄罗斯快要弹尽粮绝了，对不对？他们的飞弹快打完了啊，他们已经没有那么多东西，说他们要跟叙利亚买，他要跟什么伊朗买啊，还要跟北韩买子弹，对不对？你看他一直不断去炸乌克兰，你觉得那些东西是从是从伊朗、叙利亚跟北韩买来的吗？不可能嘛，那些导弹只有俄罗斯可以做，对其他地方做不出来。 俄罗斯只有卖导弹，它不需要买导弹。那请问一下，跟雨点一样降下来的这些这些导弹，那或这些飞弹从哪里来的？你不要跟我讲白俄罗斯吧，那不可能嘛，对不对？所以他们本身的实力是在，而这个实力放在欧洲任何一个正常国家都是无法承受的。所以说他们需要美国，说他必须要听美国的话，那是不得已的。比如说我们像之前看到了那个德国总理肖兹啊，就直接像像个小老弟一样就被。 拜拜登政府被那个特朗普招过去坐小椅子，是不是啊？这样还有是乌克兰，你还可以说你不是消资，你不要来，因为你不显然不够资格。这个是因为他们有很多很多千丝万缕的外交因素跟军事因素藏在里面，好吗？好，感谢您关赞助，感谢您关赞助，谢谢。哈。老师，学法术需要学哪些知识？学法术学哪些知识哦？哦，你要老师带。哦，法术这个东西啊，你没有师师傅带你是没办法学的。哦，这个。 很多小朋友他们自己去玩那些，就我们就不不提了啦。但是你要学到法术类的东西啊，科仪类的东西啊，你有师傅啊，你没有师傅啊，你做的学的会出事啊，百分之九十九点九会出事，世界上没有绝对的，但百分之九十九点九是没有什么问题的了，好吗？ 很多科兴疫苗不行，质量你看这个，这个是不是很多人说嘛，那但是说归说嘛，很多人也说这个地球是扁平的嘛，对不对？地球是平的，不是？不是？地球是平平行宇宙嘛，对不对？平行地球嘛，盘子一样，对不对？啊，很多人这么讲，他是不是真的？哈，别人说不重要，不是很多人说，或是你声音大了都是对的，像老师讲话也不记是对的，好吗？中国疫情后严重又关起来，估计不知道能不能再解封了。这个后面解封就是名义上的问题，那就不是政府的问题了。 你懂我意思吗？到他整个民，他整个疫情又烧起来的时候，你百姓一定会要求政府你要缩紧解封，因为没有人要把他自己的生命往外去弄。很多现在欧美的国家或是一直在想是说要让中国的这个门打开，让它经济起来，让他们能够救他们。但是呢，中国也是这么想，但是实际上能不能做到，这个老师保持着怀疑的态度。中国它本身的经济实力，你说在明年没有新冠疫情纷扰之下，它成长百分之五点五，可不可以达到？ 如果在没有疫情状况之下，不要说全年五点五了，中国在二零二三年上半年可能是达到这个目标了。但是这个东西是很悬的事情，因为它到底会不会在十二月并伏星，就把它做涨？但它它的整个疫情爆发起来，死亡率如果也有一定的死亡率啊，比如说一万个人里面死了二十个人。 那这个里面就变成一个很大很大的问题，到那个时候就不是是说百姓要不要接受政府的风控，而是百姓自己就在家里自主风控这个会真的可能会发生，好吗？呃，科兴有效率只有十二趴，这个东西你要文件啊，这个东西不要在散布谣言，你可以散布，但是老师不能够同意你的说法啊，老师不同意你的说法，中国死了多少人？中国整个死了人还不到你还不到一万个人。 那美国死了一百万人，那请问你告诉我，那到底到底是莫德纳有问题，还是 A G 有问题，还是阿斯克杰利康有问题？哎，那个 A G 就是阿斯克杰利康嘛，对不对？然后头痛到胡言乱语，所以说你说中国人疫苗行不行，或是俄罗斯疫苗行不行？死最多的就是就是欧美国家，那请问是欧美国家疫苗不行，还是俄罗斯疫苗不行，还是中国的疫苗不行？这个用逻辑思考，我们就可以很清楚的达到这件事情。你不要告诉我有疫苗疫苗无效不要紧，要锁在家里就没事，这个是荒谬哦。 新冠病毒老师在去年的哎去年吧还是前年去年呢还是前年忘记前年吧。二零二零年的时候，老师在刚爆出来就讲过了，这个东西是无孔不入的，你经过它，你就会中的东西，对不对？事实上后来是不是这样？是这样，好吗？呃，批人的好处是什么？批人好处是你知道有问题的事情，你要怎么去处理嘛，对不对？就这么简单。P 六年不是每一个老师都可以找到你，有些人他可能真的是有问题啊，对，有些事情就是你很顺利，我就告诉你很顺利，你可以大胆去做。 那如果是说你真的有问题，老师会告诉你什么问题？为什么你要怎么去解决？很多人也是也是有个疑问，说老师为什么批流年？批流年有什么好处？批批流年不是告诉你只有吉跟凶这个事情。如果只要批吉跟凶，很多老师都这么做了，但是我不会这么做。为什么？因为只有吉跟凶都没有意义。你知道吉跟凶，然后你他没告没告诉你怎么样去解决这个问题，或者怎么样应对这个问题，那这个吉凶没有意义，因为你算与不算它都会发生。眼睛闭着，两眼一走，对不对？ 该发生就会发生，你算不算都会发生。但是 p 流年老师希望给你们的，这是我个人的意志啦，好吧？这不是说这个行业的行业的模式，我个人的意志的啊，我我陈某人的意志啊，就是希望各位我能够发现到你命里面可能有这些问题啊，或是有有这个可能状况，那你要不要去预备一下啊，遇到这个状况的时候你应该怎么去处理啊？每一个流年大概。 都快应该都会快一千字了。老师给你批的留言里面内容，我直接直接跟你讲内容，吉凶以外内容都至少都要一千字，那总共加起来一百多页，对不对？那又有后面很多图表，当然就这样，好吗？自己自己决定了，没有说一定要找老师批，你找别人批也是可以的，好吗？老师这是一个想法而已。他没打哥去打 B N D 莫德拉死了一万多人，哎，真的是真的很糟糕哈。问你属于什么？探入水门。 求证，求证，这我也不太入水嘛，我不知道你讲什么，你知道吗？你我我的学艺不精，我不知道你讲什么，好不好？那我们还要，我们继续哈，好，头好痛哦，继续讲好了，好吧，我们继续来讲。不然的话，这这个事情，大家大家每个月每个礼拜那么支持老师啊，但是把它讲讲一下哈。那我们刚看到了，我们在中中美之中欧之间呢，他们产生了很多很多的一些变化，因为他们的闭环已经被打破了。那么在另外一个状况之下，那变成中美之间的问题了。 中美之间，他们现在进行的是一个刚才讲到的，们的雷蒙多希望不要与中国产生的脱钩，当然也是希望就是说美国经济不好的状况之下，它需要更多的贸易来维持它国内的一个经济啊，包含就是说它这东西要买进来很便宜，它东西要卖得出去，这个是很重要的事情但是虽然是不寻求与中国不要脱钩，但是最重要问题是半导体这个问题啊，它还是坚决半寸不让的。这个半导体的问题啊，还有一些 AI 问题啊，这个问题的确是很严重的。 但是这个东西恐怕是守不住了。包含我们上周有讲过，荷兰的爱斯摩尔公司啊，他决定是说继续卖那个 DUV，然后 DUV 的机台去给中国，让他们去生产它的半导体，而不会去太去理会中美国的这个不能说完全不理会了，就是说这个东西啊，应该还不到尖端制成啊，他还是会跟中国做生意，那只是说出来让你了解一下。但是你要不要阻止我都不重要，都是重要是我要卖。 但是这个东西啊，对韩国来讲就有些好处了。为什么？因为韩国它是四方晶片联盟的成员。那你当荷兰愿意去卖晶片给中国的时候，那他当然韩国也就可以跟继续的跟中国做生意。你没有理由，你放欧洲，欧洲去愿意去给你做这个生意，然后我韩国不行吧？对不对？而且韩国啊，这个民族国家是很有意很有意思的。各位要知道一件事情哦，我们在看亚洲局势的时候，我们要看它的民族性啊。你民族性没有考虑到进去啊，你判断就会容易失误。比如说，我们就讲好了。 日本跟韩国还是很大的差别后，那个日本，它是有一个天皇的思想，它是有一个脱亚入欧，或者他们是有一个种族骄傲的一个民的国家。在这种状况之下，他首先要求跟考量的是他们的一个怎么样国家的尊严，这个是他们第一个考量的。后面考量是国家的利益啊，那那么第二个考量是美国的感觉了啊，这个变成第二，第三个还是考虑到国家的利益啊，这个是有顺序性的。但是韩国人不一样。 韩国人是一个很厉害的种族，哦，那个高丽族啊，他们是一个很厉害的种族，非常厉害。为什么？因为韩国以前那个整个高丽的半岛啊，那个朝鲜半岛是一个非常穷的一个半岛，哦，生活非常艰辛，所以说他们生活很有弹性的，对不对？你要先活下来，你再考虑到其他问题。所以他们在这个他们的一个王朝啊，更迭速度非常的快，对不对？那个那个王很容易死的， <laughs> 对不对？在这个状况之下，韩国要求的是什么？利益利益至上，其他的再说，利益至上。 所以它跟中国之间的它它的一个心结就很简单，就是说我怎么样在你身上获得更大的利益，而不是是说我的我的韩国一定要优于你们的一个，比如说那个那个中国中国裔中国族的，他就没有这样想，就是我大韩民国哈是一个国家没错，但是我没有去跟你争谁是比较高贵的，但是日本会。 啊，日本本身就有这个思想，是说我日本人一定是高过中国人，高过韩国人，高过一切亚洲的人口，他是亚洲最尖端的人口，人的种族啊。但是韩国没有啊，我生意能够赚到钱，对不对？你让我给我更多钱，那我更多的利益，那什么事情我可以尊奉你为上国，那都没有问题。所以说，我们看到北韩啊，他也是一样的心态，他谁对他有利，他就先靠谁那边。俄罗斯愿意给他一些核武的技术，或是中国愿意给他一些其他的一些。 军事上的援助或是一些贸易上的援助，那它就会靠哪一边？他们弹性是很高的。所以说，我们看到四方精片联盟啊，这对韩国的利益产生了问题，但对日本来说也有问题，但是他不敢吭声，因为他第二个条件就是什么样呢？美国过得爽不爽？美国不开心，那他也就算了，是不是？但是呢，韩国不一样，韩国要的就是跟中国的贸易往来，要是必须要是能够顺畅的，他能够继续买我的东西，那。 对我来说是比较重要的。如果不买韩国的东西，逼着中国自己自产自销，那就很大的问题了。而现在从四方芯片联盟，我们要知道一件事情，就包含了是说，现在台湾的台积电三纳米的制程，那百分之十的产能似乎要移到美国的然后亚利桑那州去吧？啊，忘记在哪里了。应该现在头太痛了，不知道什么地方。应该是亚利桑那州过去。了。他移过去之后，他开始慢慢的投产。 投产能不能顺利？这个不知道，因为顶多只有百分之十的产量，百分之九十是产在台湾，暂时是这样。为什么说暂时呢？第一个就是说，它到底能够能不能够顺利？那如果那边很顺利的话，那美国的力量一定会引导的然后给他更多的补贴，到世界的订单呢，尽量往美国那边带过去。当然，其他国家会不会听？会听。为什么？因为他们要的就是一个安定的供应来源。所以是说，如果拜登政府不断的去补贴。 啊，在美国的台积电啊，包含了给它更多的、更多的资金、更多的人力、更多的减税，让他们的价格可以有更有竞争力的话，而不是说美国市场就已经非常贵，贵到吓死人地步，那么它还是很多的订单会往到美国去走，而不是下到台湾的本厂。那这个状况之下，台湾的产能就越来越低，越产越倾向在什么地方呢？中低端的，比如说我们之前提过的，然后在那个高雄生产是二十八纳米的。那在这个状况之下， 台湾的半导体晶片能不能再突破三纳米？这个就是一个关键的，因为最高端的制程嘛，你三纳米已经跑到美国去了。那二纳米跟一纳米呢？这个老师据说啊，这个各位可以知道了，你可以来来提点一下老师哈。老师这个对这个不是专业，就说什么呢？就说在二，据说在二纳米以下都已经失去了啊这个细晶半导体的一个特性。 它似乎你要在突破到二纳米跟一纳米，这似乎是有一个很大的一个障碍，好，它是没有办法突破的。这个东西不知道，它可能就必须，据说它是必须要换材料，而不是用细晶，而是用其他的东西来去做换个材料，比如是说那个中国用的碳基嘛，对不对？在这个状况之下，那就产生了一个危机，就是这个半导体即使移到美国去的状况之下。 如果它突破三代米，它是有障碍的，不管是台湾或是美国，它产生了一个障碍之后，这对于中国来讲，它的利多实在太大了。为什么？因为它有充足的时间，它有充足的时间，等等着你无法突破到二纳米或一纳米，它就可以直接从原来的十纳米到七纳米，七纳米到目前为止，应该是中国现在半导体产业的一个瓶颈，它似乎已经没有办法再突破下去了。 至少他没有光刻机嘛，及紫外线光刻机 EUV 嘛，他至少他没有，所以在这个状况之下，他没有那个设备之前，他也没办法做这件事情。但是中国也是有，也会考虑到这个事情，怎么样呢？如果我的极限是跟你们现在是一样的，我没有办法一直往前突破到五纳米、三纳米、四纳米、三纳米的状况之下，那么中国现在就有可能赶快的去研究其他的材料或其他的技术来抛弃现在半导体的东西。 那那个时候，中美贸易现在所有的一些战争跟策略跟封锁啊，就等于变成了虚无了。位懂老师的意思吗？换了材料，那你只能变成一个次世代的一个，呃，不能叫不说不知不知道还不能不能叫半导体了。次世代这样的晶片产生了之后，那么现在所有的晶片的围堵策略对中国就完全的失效，不能说完全了，就是至少你有一半的效果基本上是没有了。那中国如果换了材料， 都研发出来，可以用从其他材料来突破的时候，那么现在中国所面临的 AI 晶片啊，比如说那个 GPU 之类的啊，这些东西，那它就可以自己去面对这个处理。那在这个状况之下，那对于美国现在做的围堵，它可能就产生了一个很大的问题，就是我虽然要跟美跟中国啊产生对抗，但是我不能跟它脱钩，以免如果半导体中国真的突破了，那么我美国还能够保有其他的贸易路线。 如果毕竟，如果你把它话讲死了、讲绝了，要寻求长期的脱钩，那么到后面你要去跟中国谈，就变得没有这么容易了。这也包含了在 G 二十的时候，欧洲有很多的国家陆续的跑去跟习近平去谈。 未来有没有更长足的合作空间？也包含了东协十国这些国家跟中国的合作是日益的日益的开始热络，也包含了是吧那个阿联酋或是阿拉伯那个地方他们所供应的原油跟能源对中国来讲也是非常重要的来源，中国给钱也爽快嘛，因为他真的需要这么多的东西。所以说，美国当他无法影响到 OPEC Plus 之后，他必须回头去找委内瑞拉，但是又发生了跟过去一样的状况之下。 委内瑞拉如果让你去购买它的石油，但是你又不给它提炼的设备，没办法把重油变成精炼石油，那么对委内瑞拉来说，你只是来我这边过水，它会不会再同意？又变成另外一回事。所以在种种状况之下，世界各国它现在又进入真正的大回旋，一直不断的去寻找大家什么样可以活下去，怎么样可以在这个世界寻求一个。 需要一个那个能量的一个平衡，就是我供应我自己能力民生的能量是够的，而且我又能够让这个水啊不用被停滞，又可以开始运转起来。而在这个时候，我们看到一个很有趣的事情，是什么事情呢？就是英国首相啊，那个印度人，他在说中英的一个我们的黄金时期啊已经过去了，中英的黄金时期过去了，说他现在寻求的就是中印之间的关系，印太策略。 不不讲到的英印啊，呃，英印之间不是从英印之间的一个特殊的关系哈，就把我找印太印太的战略过去，这个东西啊是认为对英国来讲，他们的政底下的一些其他的议员或他们的政党，并不一定乐见现在的首相你往印太地区去发展，为什么呢？ 因为印太地区它能够发展出来的能量，你是现在暂时你是没有办法跟中国去比的。因为印度它是第二大人口国家，甚至很快就可以超过中国，成为世界上人口最多的国家。但是它本身的国家的力量并没有办法跟中国去相提并论。你人口可以相提并论，但是你的识字率、你的、你的其他的一些软实力跟硬实力，你现在还不如中国。你把这个眼光是直接放到印太地区，而且以印度为首的状况之下。 <laughs> 下面议员就会觉得你是因为你自己的利益来去主导我们国家要去往印度去发展，所以是说你等于是让我们向印度去投诚一样的意思。这对印度对英国来讲，这个是一个很大很大的硬杂子，就是你这个首相做事似乎不是以你不是以国家利益最考量，也不是以百姓的利益最佳最考量，而是以你自己对于你自己的呃曾经的母国啊，不能说曾经，他是在英国生的。 就是你祖先、祖国啊，祖先的国家，而不能说他们出国哦。祖先的国家里面的情感为放第一，在这个状况之下，就变得他妻子啊不是英国人，他妻子还是印度人他又是印度的有钱人。那在这个状况之下，你是不是要独立你自己？所以说，很多朋友问老师说，英国的首相会不会做得久？老师认为这个东西他可能顶多做个一两年，大概也就差不多了。为什么？因为他这样的状况并不会给。 其他的英国的一些政体，这他们的一些政治的世家有太大的好处，因为他们有的东西毕竟还是在美国，还是在中国，还是在一些比较富裕的亚洲国家，而不是完完全全的放在英放在印度。印度对他们来讲，那是一个备选，那就是说也有很大的利益，但是并不是主要的利益。毕竟消费力什么东西，得跟中国还是有很大的差别，好吧？好好，那接下来我们最后我们讲一下乌尔之战，好看各位什么问题哦。 呃，病人大概多少钱呢？我们不说减嘛，三千六嘛，对不对？瘟一五行属属水，吃五行属土的食物能否治疗？乱七八糟，你吃土不就好了吗？这 <laughs> 么讲，这点没礼貌。 <laughs> 五行属土，那你就吃土就好了，你吃饭干什么？啊， <laughs> 好笑啊！哎，老师，为什么头痛？我知道，我就把它治好了。你怎么不知道？这很痛啊，超痛，好吗？超级痛的，好吧？ 啊，来，啊，是里有神神像背景，有神像牌，神像牌见证，呃，是其实也是没有神像牌，呃，呃，这里老师说明一下哈，老师之前的后面的这个神明的背景是五路财神玄坛元帅，哦，那玄坛元帅，我们要用他的背景啊，其实老师是有请示过神明的。 哦，那那个时候神明是要给大家去去给大家关照，说之前我们用的这个五路财神啊，其实有看的人他都可以获到财神的加持，但是他有时间限制的哦，那现在财神说，那时间到了，那就要老师换一下，所以是说呢，老师就把它换成就没有再使用这个五路财神的背景，或者使用一般书房的背景。事实上，老师还是本来想说，连那个数位背景都不要了，我直接本色出场，对不对？我觉得比较好。但是啊，就是今天啊，那个头太痛了。 这个布景摆来摆去，我痛到实在不知道该怎么讲话，就算了，好吗？哦，好了。我我这样刚出视频更改十二份的在经济预测，这个是错的。我只是提出是说，这个因为当时还是一样，他的心是不会改变，他的心秀是不会改变的。改变的问题是在于是说，这个世界它会产生一个回旋，回旋之后每一个人的立场会不一样，所以说会变成几家欢乐几家愁的状况。 过去老师预测的事情，大部分是一面倒的状况哦，这这是看老师几年的预测都知道，老师预测当然大部分有一见都是一面倒。但是这次比较不一样，因为你在回旋的过程之中，你看到很多是假象，但是假象就就是放在金融里面是很很重要的。金融市场里面它不需要事实，你知道吗？金融市场需要是期望值跟消息面，它并不需要并不需要真实。所以在这个状况之下，就不是不是是说哈，你那个有没有要修正它，是因为后面有没有神像的问题，这不是哈。 学法术是不是要去台湾才行？没有，我是有部分的法术是在中国学的。为什么要在台湾呢？没有这回事啊！你又不是跟我学的，对不对？ <laughs> 我不教，好不好？朱阳明金哦，这个头颅头颅在顶骨痛，哈啊！阳明咋对哈？朱弟阳明，我不明白这一幕啊，今天头太痛了，这个想法都没有。明天再去看看，给大家按给那个专业医专业的去按摩一下好了。刚才吃药也没有好到哪里去啊，真的痛到快死掉，了，真的痛到快死掉。现在讲也是很痛。 啊，只是看到各位在线上，我就肾上腺素激发一下。那我相信等下下播大家痛了半死啊，我觉得应该是这样。然后啊，我们看一下哈，刚才我们谈到了刚才的所谓的那个中英之间，它黄金时代过去了。但是我们现在看到了一个是乌俄之战。乌俄之战现在我们看到了是说，俄罗斯现在的能源天然基本上它是放在欧洲那边，还是不见得你要去供应它的。你准备好了，我就开。 开了，那你我们就可以谈怎么样？你要开很简单，我已经让你开，但是我们接下来战争要怎么谈，那它就变成一个很现实的一个结果。而乌克兰他自己也知道这个状况，所以说他现在只能够去在原地去巩固了。所以说我们看到这这一周啊，乌克兰基本上没有什么太大的强攻猛袭了。为什么？因为他之前所所得到那个所拿下来那个扎波罗热市啊，基本上他也光守住都已经耗费他很大的一个元气了。 因为这个时间 <coughs> 还有能源的不够啊，让他已经没有办法再战。所以，我们之前提过啊，这个冬天来的时候啊，东将军是俄罗斯最好的战略这的一个兵器啊，或是他们的最好的队队友在这个原因。为什么呢？因为就是不断的让这个低温不断的下降之后啊，你没有能源，你往前攻的、往前面去打的这一些士兵啊，他们后线补给是不够的。很多人一直在一直在在节目上啊，不不能说不能说是很多的一些。 专家啊，他们都说这个乌克兰一定会想办法做冬季的冬季的行进军。那就是说那个俄罗斯会在冬季啊不断的去开疆拓土。其实老师还是维持我们一样的看法，俄罗斯他太了解太了解冬天了，他要打顶多也要在一月，然后在之前我们看到二月雪快化的时候，他那个时候去打。你在十二月打的概率是比较低的，因为毕竟车太冷的状况之下。 你的运补是补不到前线，加上他的领土现在扩大了这么多，你要去补前线这些的士兵的损耗，还有他们的需求啊，对他们讲是很大很大的压力。当然，乌克兰也是一样，所以是说，俄罗斯现在只要丢火箭去炸乌克兰的能源供应设备，基本上就已经让乌克兰无能力再战。你没有电，百姓活不了，士兵也会冻死。在这个状况之下，你还有多少的能量去做进攻了？这个是很难。所以乌克兰也在等。 等什么天气春暖花开，看他能不能再进行这春季的攻势。春季攻势才是我们真的是要去预防的一个事情。但是在这个地方，又回到我们刚才一开始所讲到的，欧洲真的会继续支持乌克兰，好拿他们的钱去打他们的仗，然后损耗欧洲的国力吗？这个就变成一个问号。欧洲现在已经基本上真正弹尽粮绝的，老师还是认为是欧洲。 欧洲是打不起这个乌俄之战。一当战争一开始的时候，我们看到美国跟欧洲啊，源源不绝的给他资金，给他火力。可是我们看到在十月，我们在从九月十月就可以看到了，欧洲给军火速度越来越慢。美国说要给你的钱都有给，但是给的速度也分了好几次，慢慢的给。但是乌克兰要的东西的速度也越来越快。 好，现在包含了每一个月的五十亿美元的这个账啊，那当然他也，美国说你欧洲要不要付一点啊，毕竟乌克兰替你们打仗哎，乌克兰建立这个防线，那你们是要付一点钱给乌克兰的，每一个月好，每一个月五十亿美元哦，每一个月哦，我别我不是说一年了，是每一个月，在这个状况之下，欧洲还有多少能力和多少的民心去支持他们的政府要去给这个钱，让他们自己挨饿受冻，然后让乌克兰吃饱穿暖的去打俄罗斯呢？ 当然，这个当然是比较不会的。而美国现在，他之前能够给的众议院的预算也给了出去，后面能不能再给呢？当然是没办法了，除非共和党大发慈悲，愿意去编预算再给乌克兰。那么事情要发生到这样了，你乌克兰已经没有办法再从美国上薅到羊毛了，那反过来薅羊薅主的羊毛，你看这个乌克兰也很厉害，他没办法反过来去薅美国的羊毛了，他也没有办法倒卖那个俄欧洲的军火了。 这个不是老实讲，这个有人发现欧洲很多的 <laughs> 军军火的黑市啊，里面很多都是美国的武器，或是欧洲援出去的武器，在欧洲的军火黑市里面产生。所以说这个状况之下，你你没有办法再去给乌克兰这么多的状况之下，乌克兰他能不能持续这个战争？到最后我们只能去看俄罗斯最后要怎么样去做一场总攻，而这场总攻是令人害怕的。为什么？因为这场总攻打过去啊，他要的就是让整个我相信啊。 整个乌克兰是再战不能的一个状况，那彻底要把乌克兰变成一个真的是一个纯农业，可能回到五十年前的回缩的状况，让他们无力再战。那这样才能保保护了欧洲在几十年之内没有乌克兰的问题，也保护俄罗斯在几十年之内没有也没有乌克兰的问题。这个对他们讲都很重要。而那个时候一打起来，到最后弄得不好，那真的是大家互相打的状况是很多。为什么？因为第一个你不符合美国的利益。 第二个，你也不符合了一些波兰这些小国家的利益，在这个状况之下，大家可能会做出来事情就更多。但是还是一句话，乱在欧洲在乱，但是在泛亚洲的地方，包含了东协啊、东南亚国家啊、亚洲这些地方，基本上影响程度是有限的。为什么？因为大家都已经看到了，欧美现在的一个局势啊是非常的混乱，所以是说，在他们现在非常积极的要抱团。 而且，并且要跟世界第二大、第一大的工业制造国、第二大的经济体建立起更长足的一个贸易伙伴之外，还不断的去邀请中国到他们的国家去进行建设，这个差别很大。过去中国在“一带一路”的时候，是他去拜托世界各国，你让我来跟你合作，我钱给你，人给你，甚至我东西都给你，你不用先付我钱，我以后再跟你慢慢收，我们分开利益再去做。但是现在不是，比如说像中老铁路盖好之后。 是不是？那还有那个、那、那个什么，印尼的雅万铁路、雅万高铁做出来之后，包含了后面的泰国、马来西亚都相继表示有意愿继续从中老铁路那边慢慢的延伸下来，甚至到了越南、好之类的地方，一直不断的延伸下去。中国现在的处境就变成是说，过去他求着别人要去推销他们国家自己的业务，但是现在是世界各国翻转过来了。 回旋过来的一个身躯，要来跟中国去请求来就我来我们国家投资，来我们国家建设，为什么？因为绑在他们脑袋上的金箍咒已经开始拿掉之外，他们也发现，当美国会就贸易制裁其他国家的时候，那他们也他们有可能随时随地会变成下一个中国，下一个被制裁的对象。那么，与其如此，我不如抱着世界第二大经济体，包含我们几个兄弟全部国家抱在一起。 这样子，我们所能够得到的东西会更多，也包含了中国给我们的都是一些硬体建设。各位，你要知道不同的地方是在哪里的。美国跟跟其他国家在侵略世界的时候，比如说像英国，英国大航海时代带过去的是制度啊，这个是不一样的。英国带到比如说印度或其他国家，他们建立殖民地，他们带过去的是制度，就是说他建立一个上下制度管理的能力，他们带的是知识过去。 但是美国带过去美国带出去侵略世界的方法了。第一个是拳头，就是你不听我的，我就揍你。第二个就是什么，我给你钱，我给你美国的舶来品，我给你很多很多的好处，你什么都不用想，我就直接给你好处，让你过得爽爽的，那边统治阶层过得是老板长肥啊。比如说之前的海山，嗯，海山就是被美国养大的嘛，对不对？别的案子也是。说在这个状况之下，他们没有办法得到一个实质的东西，百姓依然穷苦，但是呢，贪腐越来越严重。 因为你只要让一个人有钱，他就不会再接受贫困，好，他这个就是一个一个一个生活的一个模式。但是中国不一样，我过去的我直接给你帮助的，我不是帮助你们统治阶层，我过去给你帮助的东西是建立起你的民生系统，而且这都是硬体。哪一天你跟我翻脸了，你东西还盖在你家，你我也拆不回来，对不对？你港口港口盖了，铁路盖了，难道你今天跟我中国断交，然后铁路我帮你拔起来吗？不可能吧，对不对？ 说这东西，他们发现到实实在在是建立在他们的国家上面，他们是真正的最后的得益者。而对中国来讲，我们之前谈过，对中国来讲，你的劳动力输出、你的原物料输出、你的技术输出，那对中国都会回馈到中国本身母国的这个经济实力里面。所以说，中国的一些劳动力啊，也可以获得了缓解。在这样状况之下呢，当当然我们就发现到了，从中国所带领的这样子一个一个东协国家或是一个泛亚洲的国家，会实力会越来越强。 所以老师在两年两三年前我们就说过了，世界上会分为四大势力，就变成中国、俄罗斯、欧洲跟美国。现在我们看到为什么我至少是一直之前不讲，我为什么没有去特别讲，是说啊，你那些东西是否难道不会成为一个很强大个体吗？不会，因为它必须要透过中国。说这个四大区块啊，哦，当时俄罗斯是很乖的，为什么？因为跟川普总统很好嘛，跟特朗普很好，他也没什么问题。但是呢，我们现在发现俄罗斯已成为一方之霸。 他有稳稳的国际收入，稳稳的能源收入。就算你欧洲不买，你你也只是绕一圈买我的。 <laughs> 比如说跟跟中国买，那也是买到俄罗斯的原油，机会也是蛮高的。说在这个状况之下，四大势力现在越来越成型，只关乎最后一个上位的，那就是欧洲。欧洲你什么时候能够建立起不用听美国摆布的能源的能源的进口，还有还有就是你欧洲自己的军队可以建得更加完善，那就要靠谁？靠马克宏。 马克龙才是真正的欧洲的雄鹰，但是呢，政治力会不会让他出头，这就是我们后面要看到的事情，好吗？所以说，我们看到整个世界，它在在大回旋的时候啊，不只是中美贸易战，也不只是乌俄之战，我们现在打的一个东西叫做需求之战，我们能够提供对方什么样的需求啊，满足他什么样的要求，我们就可以得到什么样的利益。 所以说，为什么你有钱很重要？那储储蓄就变很重要。现在你不是享受的时候，无论你是不是很富有，你现在只要知道，我们现在不是享受的时候，我们现在是积蓄力量的时候。第二个啊，第二个当然就是说，我们要准备满足他人需求的能力。当然了，你的收入可能足够买一家医院的，你就不需要做这件事情。一般人像老师这样的一般人啊，你你可能就是必须要准备第二专长或第三社会性专长，因为你从学习这些专长的过程之中。 你可以做到很多很多事情，还是举例来说，你今天学会水电，难道你自己一定要去做水电这个工的师傅吗？不用，对不对？你可以开个水电工程公司吧，是不是？你你会，你是一个人才，你懂了这些技术，你就想，你就有办法去把它变成更厉害的商业化，对不对？像顺丰快递，是不是早年他们的老板走水货走久了，就变成了什么中国现运输的大大的专家，是不是一样的意思？ 所以说，你学会一个社会性专长，不代表你只能做这件事情，而是通过你的智慧跟你的技术合合在一起之后，你就可以变成了把它变成更大的商业化。当你能够提供人越多人的需求，你就会越富有的存在，好吗？不然的话，你原来就不懂工程的人，你可你可以开工程行吗？你可以开水电公司吗？不行嘛，对不对？你没跑过快递，你可以开快递公司吗？不行嘛。所以很多事情，你得入行，后面再通过你自己的智慧，你可以把它升华。 不是说叫你社会去技能，你就得一定要一定要去做那个方面的师傅。但是对老师这种一般人是这样，但是对您像一般人的其他人有能力的人，他就不一定是这样，好吗？后今天还是我们努力的把它讲满，讲满一个小时后，我看各位什么问题哦。呃，哦，下不看医生，这么晚没人没医生看了。办公桌的方位在西，在办公室要怎么看？桌子在北方的座位置朝西。 像新南方以哪个为主呢？你这个我就有点乱了，因为这边我知道你哈，我们很熟了，只是你这样子我有点难难办，因为我没有办法定位我要怎么去跟你讲呢？哦，这个很难讲，这个这个这个这个有点难，我们私下联络好不好？那反正你都有我的微信嘛，对不对？ <laughs> 好不好？啊，谢谢啊，这，希望希望明天就好，不要头太痛，好不好？ 但八说提前知道问题被纠正了，是不是相当于等于改命了？呃，算不算逆天而行？这个话问的很好，我觉得这个这个这话问的很好，好吧？我们知道有问题了，然后呢，我们去改，算不算逆天？当然不算了，对不对？我看到红灯了，我会不会闯红灯？看到红灯还闯红灯，那不是你运不好，那可能是你的呃一认知有问题，对不对？你可能就是被猴子路上的猴子，对不对？那就有问题了啊。基本上是比较就是他不知道改命，那叫改变我们自己的运。时运。我们知道错，我们就知道不要去做。 这个是一个模式，但是你不是一定要找老师打流年，你可以去找别人去兼老师去做。但是老师认为啊，一年算一次，我觉得很够了。除非遇到个别的事情啊，个别的事情，比如说遇到这个事情抉择难以抉择，你问老师可以。但是其他事情啊，没事不要算命啊。其实老师不鼓励，我是做这一行的啦。 但是老师通常是不鼓励你，没事不要没事就跑去算命的，这个没有意义啊。那算爱情运啊，不知道最近会不会有恋爱啊？你都没有没有遇，你都没有这个困扰，你只是啊，我只是无聊想问一下，这个千万不要啊，这个不是一个好习惯。那跟你有没有钱没有关系啊，这个不是一个好习惯。我们要的是从心里面去学习怎么样走好我们人生的道路，而不是靠算命的当做一个游戏。那他真的讲对了，你也你也不会去做，因为你把它当游戏，对不对？一年算一次，或是遇到问题再算那是比较好的，好吗？ 就你没事不会去看医生嘛，对不对？马克小白脸马某男， <laughs> 这个就不要，你就不要这样请到别人的那个别人的领导人，好吧？我们还是要尊重法国的人民的意志嘛，他能够选马克龙当做领导人，就像乌克兰选的泽伦斯基嘛，对不对？我们虽然觉得很蛮有意思，但是我们还是尊重当地的百姓的意志，这是很重要的事情，好吗？那都就就一号，呃，太痛，我还是睡觉比较快一些啊。 日本一个买彩票中六亿用算的，呃，这个我好像那集我没有看，像那集我没有看。其实老高节目我最近比较少看一点，啊，比较少，因为最近太忙了，我比较少看一点。他也是很优秀，他老高是在他这个粉丝数只有十五万的时候我就看他的，那现在多少了？现在好像五百万了，对不对？ <laughs> 超强，超强，是不是？老师很多同期的 YouTube r 哦，他们都已经快到百万了，感我还在十几万，啊，十几万也好啊，有各位的支持，老师老师就很开心了，对不对？感谢各位，真的是。 直播啊，虽然我今天头很痛啊，但是我实在是不想太早结束的原因是因为啊，那各位都等一个礼拜了，也感谢各位支持老师啊，好不好？感谢各位今天的参与，好，那我们该进行的我们继续进行，我是陈老师，我们下周见。